Siang berganti malam Mentari tenggelam bersama terang Siang berganti malam, mentari tenggelam bersama terang Kulihat awan sekelam mati Ku karena sayang Tatap jauh pikiran melayang Terbayang senyummu mengembang Hati ingin terbang Menyapamu sedang apa di kau sayang Tatap jauh pikiran melayang Terbayang senyummu mengembang Hatiku ingin menyapamu Sedang apa di kau sayang hatiku tidak tenang Bila malam telah datang Kerinduan datang bersama bintang Inginku ku ku bawa terbang Ya padaku sayangku hanya mampu terbang. Tapi apa daya saya, Ku hanya mampu terbayang Seperti burung Yang merindukan kita Tapi apa daya ku sayang Ku hanya mampu terbayang kerinduan Dalam aku terbayang saat kerinduanku juga datang Izinkan aku berkumandang Selamat malam sayang Dalam aku terbayang saat kerinduan juga datang Selamat malam